周深曾经说过的很有道理的话，希望周星星可以一直唱歌，一直做自己喜欢的事情。周深，未来继续闪闪发光下去吧！一，外面风很大，雨很大，有时还会雷电交加。很幸运我能出现在你的这一段人生当中，哪怕只能帮你挡掉一滴雨，我也很开心了。当然，如果能陪你看到风雨之后的好天气，那是最好的了。 二，出门在外的人像风筝，往回一望就是思念的那根线。三，其实重要的不是达成目的，而是认同自己。迷茫和困惑或许是常态，失败和沮丧也没那么可怕。我们可以，也应该被允许不那么成功。人生最好的状态不是明天，而是当下，是我的此时此刻。四，离别这一堂课是要学会。 以及学会接受的。五，我知道身边会有很多不开心的事，每个人都会这样，所以你们不要丧，不要觉得过不去，你们要相信所有东西都会过去的，而且我告诉你们，所有东西都会过去，绝对不会骗你们，所以你们一定要坚强，一定要快乐，我相信生活是特别美好的，大家一定要开心哦。六，你可以怀疑我的能力。 但不能怀疑我的态度。七，怎么说呢？世界上其实就是需要每一个人的不一样，才会有不一样的你我他。不要因为自己的不一样感到难过，有可能这才是你最强大的地方哦。没事，我知道可能会有点难，熬一熬就好喽。八，希望我们都能像金一样，每个人都能强大，能成为一座岛屿。 九，因为就是无论你怎么做，都会有不同的声音出现的。那你如果一直不停的把自己的精力放在那些你不喜欢的声音，是很消耗自己的精气神的。但如果把自己的精气神消耗完了，你就做不好你自己想做的那些事情。所以我觉得我们一定不要把目光放到黑暗的那一面，要看到另外一边的光明的那一面吧。 十，黑暗的时候记得开灯就不黑了，别老往黑暗的地方看哦。十一，面对梦想的话，我觉得有三个字非常重要，就是想清楚。我觉得尝试并不是盲目的尝试，因为首先我们要做一个有责任的人，因为大家都已经年纪不小了，所以很多时候在用对错去形容一个事情的话，其实是很不成熟的。很多事情往往都是一个人的选择。 你做完选择之后，你就要去承担那个选择之后的结果。十二，梦想这个东西只会被压抑，它不会消失，所以我还是喜欢唱歌。十三，我虽然有选择障碍症，拿菜单我点不出来，但是我知道自己不喜欢什么。如果这个事情是我根本不想做的，谁都逼不了我。十四，谢谢你们，你们看，大鱼长大了。 十五，我很有自知之明，比我唱得好的人大有人在，别人无论怎么夸我，哪怕是打击我，我都会朝我的方向继续唱。我需要冷静，不然永远没有办法进步。十六，因为有了你们，我才不再流浪。十七，我觉得成长就是一个从稚嫩到成熟再到成长的过程。 非常希望大家能够，无论发生什么事情，都可以保持心中的那份纯真，在心中搭建一个童话的世界。每个大人都是曾经发光的孩子，希望大家归来仍少年。十八，我不怕被贴标签，贴上去一个，我就努力用另一个标签贴在前一个上。十九，就哪怕很多时候，你可能听到很多不开心的话。 或者是遇到很多不开心的事，还是也是我自己出道了那么多年，一直以来的道理，就是你熬一熬，我觉得那个事情就过去了。然后因为你还可以继续追求你喜欢做的事情，然后你继续热爱的那个东西还在，就是你可以继续爱着这个世界的理由。二十，歌手最重要以作品说话。我现在最明确知道的就是。 自己要好好唱歌，更好的唱歌。二十一，我很开心在地球上找到了我的玫瑰，就是我的生米们。